हम जीनियस को उनके टैलेंट की वजह से जानते हैं जैसे आइंस्टाइन के पास साइंस का टैलेंट था लियोनार्डो विंसी के पास पेंटिंग का बेथोवन के पास म्यूजिक का पर सबका गोल अचीव करने का तरीका कॉमन था आज मैं आपको बताऊंगा जीनियस बनने की खूबियों के बारे में जो कि रिसर्च के बाद उनकी खूबियों को पता चला है आप इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा जरूर देखेगा वैसे तो जीनियस को कई तरीके से देखा गया है अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हमको महान लोग मिलेंगे पर उन महान लोगों में भी कुछ चीज़ें कॉमन थी कि वो यह कि वो अजीब सी चीज़ों के साथ कनेक्शन बनाया करते थे जो और कोई नहीं बनाता था जैसे कि सूरज के चक्कर लगाने में तेईस घंटे छप्पन मिनट और छप्पन सेकंड क्यों लगते हैं ये वाली थिंकिंग उनको जीनियस बनाती थी अब मैं आपको जीनियस लोगों की कुछ क्वालिटीज़ बताऊंगा जो कि हमारे लिए हेल्पफुल है quality number one love learning genius हमेशा अपनी चीज़ों के लिए पैशनेट होते हैं अगर आप भी जीनियस की तरह सोचना चाहते हैं तो आप वो भी ढूंढिए जिसमें आपको खुशी मिलती हो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ आपने एडिसन का नाम तो सुना ही हुआ जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था वो बल्ब बनाते वक्त दस हज़ार दस हज़ार बार फेल हुए थे तो उनसे एक आदमी ने पूछा आप इस चीज़ में दस हज़ार बार फेल फेल होने के बाद इस पर क्यों काम कर रहे हो तो एडिसन ने कहा मैं इस चीज़ में दस हज़ार बार फेल नहीं हुआ हूँ बल्कि मुझे दस हज़ार ऐसे तरीके पता चले हैं जिनसे ये बल्ब नहीं जल सकता अगर आज एडिसन उस आदमी की वजह से वहीं रुक जाते तो आसम होते क्वालिटी नंबर टू आप खुद को कैसे सेल्फ एजुकेट एजुकेट करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हम खुद से सीखते हैं ना वो हम जल्दी याद करते हैं इसलिए आप कोशिश करें कि खुद से इंटरनेट इंटरनेट पर सीखें या फिर लाइब्रेरी में जाकर पर खुद से करेंगे ना तो वो बहुत जल्दी याद होता है क्वालिटी नंबर थ्री हमेशा एक्टिव रहें अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसका जवाब ज़रूर पूछिए क्योंकि हम डाउट की वजह से कोई काम नहीं कर पाते इसलिए हम हर रोज़ अलग अलग लोगों से मिलते हैं जिनके पास वैल्यूबल नॉलेज होती है शेयर करने के लिए पर हम जीना सभी चीज़ों में इंटरेस्ट ले, इंटरेस्ट लेता है मुझे भी ये तरीका पसंद है लोगों से इंटरेक्ट करना उनके अलग अलग फील्ड की जानकारी लेना हमारी क्लास में एक लड़का है उसको हॉबी है कार्स के बारे में जानता है हम क्लास के फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि कौन कौन सी कार लॉन्च हो रही हैं कौन सी है ना फरारी के कितने प्राइसेज चल रहे हैं तो इस प्रकार पूछते रहते हैं हम quality number four be over comprehensive मतलब कि ज़्यादा जानकारी रखें क्योंकि वो सीखने के लिए होती है जैसे ज़्यादा जानकारी रखने वाले साइंटिस्ट होते हैं NASA ISRO quality number five हमेशा चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करें क्योंकि हमें थियोरटिकल पढ़ाने का मकसद भी यही है कि हम उसको प्रैक्टिकल में इस्तेमाल कर सकें quality number six start ambitious your projects seniors हमेशा अपने आइडियाज़ का पीछा करते हैं उनके लिए वह क्रेजी चीज़ें भी करते हैं ताकि वो उस कंडीशन को समझ सकें तो आप भी उस चीज़ के बारे में पुख्ता सबूत ढूंढिए उसके लिए एक्सपेरिमेंट कीजिए अगर आपको कोई आइडिया है और लोगों पर अप्लाई कीजिए quality number six start quality number seven see from start to end एक जीनस किसी भी चीज़ की ज़रूरत को भी देखता है कि आगे के सौ सालों तक वो चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी एग्जाम्पल के लिए अगर मुझको फेमस बिजनेसमैन बनना है तो मुझे अगर मैं अपनी मेरी कंपनी पैड के मोबाइल लॉन्च करती है तो पॉसिबल है कि वो ज़्यादा नहीं पाँच साल तक चलेंगे फिर उसके बाद वो नहीं चलेंगे क्योंकि मैंने लोगों के टेस्ट को नहीं समझा मैंने टेक्नोलॉजी को नहीं समझा इस वजह से मेरी कंपनी बंद हो जाएगी तो मुझे ही मार्केट में कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जिसे कोई कॉपी ना कर सके जैसे फेसबुक ने किया आईफोन ने किया गूगल ने किया माइक्रोसॉफ्ट ने किया इन सब की तरह quality number eight whole the changes and doubt जिसके पास नॉलेज है उसके पास डाउट्स ज़रूर होते हैं मेरे पास भी डाउट्स हैं आप सबके पास है पर जैसे ही हमें उन डाउट्स का आंसर मिलता है वही चीज़ अनसर्टिनिटी से सर्टिनिटी में बदल जाती है यानी कि संभव असंभवता से संभवता में वही एक डाउट इनोवेशन या डिस्कवरी में बदल जाता है आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर बताता हूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है एक बर्बन नाम का ऐप मार्केट में लॉन्च किया गया तो वो लोगों को ज़्यादा खास पसंद नहीं आया तो फिर कंपनी ने रिसर्च की सारा फीडबैक इकट्ठा किया उन्होंने पता किया कि आखिर उनके ऐप में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि वो चल नहीं रहा तो उनको पता चला कि लोग उनके ऐप से सिर्फ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं तो कंपनी के सीईओ e ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया उन्होंने क्या किया अपने ऐप की सारी की सारी फीचर्स हटा दी कंपनी के सी डिसीजन लिया कि उन्होंने उन्होंने कहा कि सारी की सारी फीचर्स हटा दिए ऐप की और उन्होंने फ़ोटोज़ क्लिक करने वाली फ़ीचर पर काम किया वही ऐप छः अक्टूबर दो हज़ार दस को मॉर्निंग में लॉन्च किया गया वो लोगों के ज़्यादा लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया जिसे आप सब लोग इंस्टाग्राम के नाम से चलाते हैं इंस्टाग्राम के को फाउंडर ने कहा है कि आपको फेल होना पड़ता है सॉल्यूशन पाने के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए लाइक कीजिए अगर नहीं पसंद आए तो प्लीज़ डिस्का डिसलाइक कर दीजिए प्लीज़ करिए तो सही कुछ